Vous connaissez tous Goldorak. Pourquoi, lorsqu'Actarus passe de la soucoupe à la tête de Goldorak sur son siège, celui-ci fait deux demi-tours successifs C'est une perte de temps inutile et dangereuse lors d'un combat, non Revoyons la scène. Est-il une explication logique Postez votre théorie sous cette vidéo.